寄仓去做销售的部分都很适宜在这个时间点去做布局哦。那另外呢，也就是在周一也很适合可以去做这个入宅、安香以及嫁娶的部分。同时在当天呢，也是我们这个最后一天的这个农历七月哦，鬼门关的日子，还没有普渡的朋友记得。 在这一天哦，要赶紧做最后一次的这个拜会。那么呢，主记者呢，不宜是生肖属猪的朋友哦。那么再来就是周二这一天，我们会逢到的是一个新的节气，也就是在下午的这个五点的五十三分会迎接白露。那一般呢，逢到节前节后的时候，凡事尽可能都是要尽量的。 保守，所以尽量呢不要太过的铺张，也不要去办呢太多的一些事情哦。那在这个这一个节气的前后呢，尤其是在白露之后呢，我们会逢到的是天罡日，所以会建议在当天呢要开运的话，就是尽量是吃素，那牛肉呢，或者是相关的加工食品呢。 切记是大忌哦，尽量是不要吃哦，才能够确保可以让我们的运气呢能够守住。再来就是周三这一天，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是未时啊，所以呢，在下午的一点到三点这个时刻呢是吉时。 呃，非常适宜可以在当天的这个时间呢，去调动家中的一些家具呢，去重新去做一些布局，尤其是风水上的一些配置。再来就是周四这一天，我们会逢到的是显星月德日，在这个时间呢，很适合可以去做新宫动土的部分，包含了就是要做出行入宅、婚姻嫁娶的部分，还有包括了就是敬塔以及安葬的一些配置。 而在周五的这个部分，我们会逢到的是取星岁禄，而在这一个日子，它也是相当的特别的，因为它有这个禄享千钟的一个寓意在，所以在这一天呢，也非常适合针对如果您呢，呃，非常想要求子嗣的朋友们哦，可以前往到庙宇哦，去求子哦。 好，那么再来，我们来看一下，就是在周六这一天是非常适合荧幕前女性朋友们的凤凰日，所以非常适宜啊，您可以去求补运啊，或者是补财库。那同时呢，也很适宜针对如果您这个睡眠品质不佳，你也可以重新在这一天帮自己安床。 或者是我们想要改运呢，我们可以剪指甲、除秽，包括或者是用盐浴来这个去角质啊，沐浴好来达到转运的一个效果。最后来看一下，就是在周日这一天，我们可以呢利用易马日这一天呢，来达到呢就是疏通自己运势的一个效果。那么这个易马日呢，我们可以比如说。 透过走点的方式，但是呢，每一个地方呢都不宜久留，太太呃长的一个时间点哦。还有呢，也务必呢要记得呢要做好我们的这个防疫的这个措施。那再来的在这一天呢，我们也可以透过经络的一个疏通的方式，好来达到自己的这个呃气节好能够疏通的方法。 那这一天也非常适宜，可以做开市。那么有需要的朋友们都可以参考一下哦。再来，让我们来看一下在当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是我们属马的朋友，第二名是属羊的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜是相当的有活力哦，而且你们你们会从你们的这个呃生活当中呢觉醒，因为你们会相当的有灵感，而且会有蛮多的这个观点啊。不过，呃，要。 注意啊，尤其是如果你本身就是有在抽烟的朋友，这个礼拜你的这个烟哦，可能会抽的比较多，因为你会觉得好像我很多的想法都是在抽烟的时候得到的。不过烟抽的重呢，不见得是件好事哦。那么在这个礼拜呢，有的时候可以就是就是透透气，好吹个风，你也是也可以得到灵感就好了。 那在这个礼拜呢，我们的幸运色呢是金色跟红色，好，那可以多那个用这个金色相关色系的这个衣服啊，哈，或者是色彩呢，来提高我们的这个幸运度。好，那么再来呢，我们来看一下个别的这个生肖呢，在当中呢又有什么需要注意的地方。 首先呢，第一个生肖呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要调试的地方，而在这个礼拜呢，它的调试呢是针对压力，还有包括呢人际以及环境的影响，可能会比较多的一些负面。而属老鼠的朋友呢，在这个礼拜，比如说在针对周二的部分呢，这个引爆点呢，可能就会比较。 多哦，所以呢，你们呢可能要特别在这一天呢，要多加的注意一下哦。那再来呢，就是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是比较容易会面临比较多的挑战的，而这个挑战比较多会来自于别人给予你的任务，或者是如果是学生哦，你们刚开学了，那你可能会有很多新的课业啊，那或者是说被呃。 一些新的科目啊，让你会觉得比较多的挑战，让你会比较呃感到害怕。这个时候呢，就一定要呃不要畏惧去学习，或者是去呃开口去询问哦，这样子呢，你才能够真正的就是呃克服你的这个障碍。那么属牛的朋友，在这个礼拜要。 呃，留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周六哦。那下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于易感疲惫的一周，而在这个礼拜呢，你们比较容易呢，对于自己太过的严苛，因为你把自己的这个要求设定的太过的高了，而这个高标呢，就会让自己其实呃。 就像一个很疲乏的这个橡皮筋，反而会失去了弹性，而这会让你就是很煎熬。所以其实适度的去调整一下这个标准，反而不是一件坏事。呃，要不要重新检定一下这个标准？那呃，让自己可以去呃重新的去释怀哦，也许呢也可以让自己。 知道是说，其实，嗯，不用这样子去让自己这么的难过啊，因为有的时候放过自己也是一个学问。那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周四以及周日哦。那那么下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢。 是属于切勿惊慌的一周，而这个切勿惊慌呢，也意味的是说，在这个礼拜你必须要坚定你的意志，而且呢，如果你够坚定的话，你就可以突破你眼前的一些问题，而达到你所想要的一个答案哦。而属兔子的朋友在这个礼拜所要留意的天数是当周的周五。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是比较容易呢，会面临一些烫手山雨的一周，所以如果你想要能够安稳的度过这一周的话呢，请你一定要利用你的这个耐心，呃，耐心在这个礼拜是绝对是必要的，你必须要。 很有这个决心，然后才能够把事情呢慢慢的迎刃而解。那在这个礼拜呢，尤其是接近周末的时候呢，在周五跟周六的时候呢，会是比较麻烦的所以在这两天呢，是请你务必呢要有多一点的这个韧力哈、韧度哈，去面对你眼前的事情的。 再来呢，我们来看一下，就是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是比较多偶发状况的，而这个偶发状况呢，虽然会让你觉得很厌烦，但是呢，如果你找到了这个突破口的话呢，就会给你带来新的一个呃想法，而这些新的想法呢，也会被你。 给你一些很多新的一些突破点，那么你也会呃有很多这个新的这个呃想法来去呃切入哦，所以其实也不会是一件坏事。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天哦，除了周四之外呢，还有周日哦。所以，请属蛇的朋友呢，就是即便在这个礼拜可能。 琐碎的事情会比较多，但是我们可以把它当做是一个，呃，磨合我们来去训练我们的这个呃突发的这个激动的这个呃模式的一个状况哦。那再来就是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜其实运势是相当不错的，所以是非常适合我们可以去主动出击的。 而在这个礼拜，其实如果我们把被动化为主动的时候呢，是可以迎接更多的收获的。而在这个礼拜，呃，更多的这个笑脸啊，也可以带来更多的收获。所以不妨呢，可以不要那么的面瘫，也就是 <laughs> 更多的那个微微笑哈，都可以帮你带来更多的呃。 好收获哦，所以请属马的朋友呢，切记老师的这一个奉劝哦。那么在这个礼拜呢，属马的朋友因为运势也相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。再来下一个呢是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是属于掌握进度的一周，而在这个礼拜基本上呢，呃，你的发挥的状况其实各方面，不管是在生活上啊、感情上啊、人际上都相对的还不错的。 所以基本上没有什么太大需要被提醒的地方，就按部就班的去做。不过可能稍微的会有点不务正业，老是有点太鸡婆的去做一些，呃，不太你需要你去做的事情。不过也好，因为也是能够调剂你的身心，所以也无所谓了。好，那么就继续做吧。接下来呢，我们来看一下这个属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于想法相当清晰的一周，呃，跳脱了上个礼拜的状况哦，你会找到一些新的契机，还有突破点，然后你会找到一个方向哦，你可以决定性的知道是说你要怎么样去做，那对你来讲的话，相对的也是还蛮不错的，那反反而呢，你会更利落的可以去。 找到事情的一个症结点，那么就好好的去落实、去执行就可以了哦。那么在这个礼拜呢，属猴子的朋友呢，呃，你的执行力也是相对的强，那也没有需要去注意的天数。那下一个生肖呢是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是迎来动力的一周，而且过得也是相当的忙碌以及充实的。那 不过呢，就是要留意的天数就是周四跟周六这两天哦，就是你的计划呢可能会是比较容易会有反复的状况哦，所以在这两天的时候呢，切记就是要跟你的队友或者是跟你的组员呢要做 double check 一个动作，比较不会有就是双头马车或者是说重工的一个状况。那再来就是要注意一下经费的部分哦，有没有就是呃不够或者是说。 那个重复到的一个问题，那最后我们要来看一下，就是属狗的朋友，属狗的朋友呢，他是在当中呢属于能量满满的一个状况。那么能量满满的时候呢，他也可以很正向的一个循环，也可以影影响到周边的人，所以其实是相对的非常好的。尤其是如果他也是属于一个团队的一个。 状况的时候，他也可以给别人非常好的一个引导的状况。那如那在这个礼拜呢，属狗的朋友呢，在周三呢是属于比较关键的一天哦，呃，要注意一下，呃，你的那个当天的这个活动力呢，可能比较容易会带来一些失误哦。那么在这个礼拜呢，就是。 周三就是不要太过的这个强势哦，要保守一点哦，就会比较理想。那最后我们看一下，就是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于锐感压力的一周，因为在这个礼拜呢，呃，其实你会呃总觉得好像有很多想要表达的，或是很多想要做的。 可是呢，总是没有办法好好的去把它展现出来。不过，呃，越到了这个周末的时候呢，就会慢慢的、逐渐的会比较慢慢的转好一点哦。所以是说，你也不要太过的心急哦。呃，这个事情总会慢慢的是，呃，比较往好的方向去走哦。所以说，对属猪的朋友来讲的话呢，老师的建议是在这个。 风向来讲的话呢，对你而言呢，到了这个周末的时候呢，反而呢会是比较好一点的哦。好，那在这个礼拜呢，周一呢，可能就是属于你压力比较大的时候，所以说在周一的时候呢，是属于皮绷紧一点的时间点。好，那再来呢，我们来看一下，就是那个。 我们当周的感情生力组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，基本上呢，最重要的部分呢，就是要注意信任度啊，还有呢。 你们过去呢，在这个互动期间呢，有没有保证了什么东西？你有没有尊重了什么？哈，比如说，在情侣的互动当中，有些人呢，他们可能会去看对方的这个手机啊。你有，那你有没有尊重对方的隐私？你有没有接受对方的过去？有没有老是挂了一些保证？可是呢，其实你老是怀疑他的一些过去。呃，如果你爱他，你就要爱他的全部，你就要去相信他哦。 那么我们在这个感情呢，谁没有过去呢？如果你相信他，你就要接受他的全部。你跟他在一起呢，你就是为了跟他走下去。所以呢，这个部分呢，请一定要注意哦。好，那在感情的部分的升温呢，我们的幸运方是在南方，开运时呢是这个李云母，然后呢，开运花呢是这个薰衣草。 那以下是老师的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网，问老师。我是金老师，我们下周准时再见喽，拜拜。